gaabinaa tahay maxaad ulaysay maatadii mangaabinaa tahay maxaad ulaysay maatadii aqoonkiiyo waxgaradkii odayadii mudnaayey dadka kala maslixi jiray macallinkiiyo waxgaradkii odayadii mudnaayey dadka kala maslixi jiray suwintaad ismooday maskaxdaada may gelin dalka maamul keliga sow intaad ismooday maskaxdaada may gelin dalka maamul keliga gaabinaa tahay maxay saqadiya keentay meeday mangaabinaa tahay maxay saqadiya keentay meeday dhulkaalamuusay macirkay ma huuriin halkay maanta joogaan laamusay nacirkay ma quureen halkay maanta joogaan adigoon madooban oo aan ismadax marin isna dhaafsan miciyaha adigoon madooban oo aan ismadax marin isna dhaafsan miciyaha Montana, Montana.